Dostałem moje karty Zrobiłem najlepszy ruch Teraz zbieram za to fanty Biorę żetony ze stołu, nie grę w pokera Mam same pokery Wszystko przychodzi mi łatwo Zdaje mi się, że trzeba być szczerym Siadam do życia za stery Na moje rowery, nie Teraz palę, moja głowa trafia w inne sfery Podejść poznać Moje marzenie to sikor To, tutaj to piwo Ten chodzenie mam milion Zapominam jak to było Robię jakby nie było Jakby źle To to drugie akcje, śmieszne akcje, takie akcje mamy co dnia Nie będę mówił ci nic więcej, możesz podejść Zbiorę ludzi z samych dołu, chcę podsadzić ich do góry Przeskoczą każdy mur, jakbym nie Każdy nie ma swój świat, mój też nie ma żadnej granic Kiedy się tak mocno, że mam teraz jest na sali Będę to robił ciągle, żeby ludzie podziwiali Nagrywam, nagrywam, mam jakieś 10 koła w moich spodniach